En las carreteras duermen los huesos rotos, los decapitados, los tristes, los que ya no pueden llorar, esparcen su polvo entre la tierra húmeda. Omime clapantoque huancoche panocli, tlemocuesoac, tlenayocana huelichocac, quixeloac y nicuechopan pantlali Horadados los frontispicios de las casas, sus paredes sangran. Un olor de plomo cubre los parques y en los jardines, uno a uno, sembrados los racimos de su piel, bugambilias dulces que jamás renacerán. El caudal es de agua roja espectral, roja heráldica, Atlascoquipía chichiltic, tan bermeja como el óxido de la memoria, granate, el horror de una cereza envejecida. También sus huesos simbran en el estertor del subsuelo, acarician vapores minerales, así el dolor salobre en la espina dorsal, en la espina de los sueños, Huitzlitlente Miquistli, la patria escarlata se incendia. Notlahuitlatla.